Ah. Makunde. Wefunga we. Wanaona nafanyani? Kumfungua biskuti wala? Sijafungua biskuti nala. Hii biskuti ninaifungua napiga mahesabu hapa. Kwanza naambia watoto wale humo ndani wangapi? Ndani ya tumbolo au? E Makunde we. Kuna vitu vingine waweza danganya binadamu akajua Mungu tu, lakini hivyo ufanyavyo, mimi najua kama wewe hufungi. Ah, wao wako wewe ni ujinga. Sasa hebu njoo kwanza, njoo njoo njoo. Njoo nisaidie hizi hesabu kwa sababu mimi nachanganyikiwa hapa. We hizo ni tabiazo. Toka mwaka jana, mwaka jana ulikunywa maji hozini eh, kwa watia uzu. E kuona haidari, si kweli? Na leo kusha kujajitia choni. Makunde hivyo sivyo. Si tabia zangu, hebu saidia kwanza hii hesabu ya watoto wale umo humu ndani usitake nitiana kama mie. Eh. <laughs> na kama wakajitia munyio maana huu mwezi mtukufu wa ah, Ramadhani. Hebu mpisha hapa, mpisha usitake. Ah. Tabia mbaya kweli. Da. إنا لله وإنا إليه راجعون <laughs> هيا آية.